Es šodien izdomāju paņemt brīvdienu no darba, jo man ir sakrājies tik daudz lietas, ko man vajadzētu izdarīt, ko es vēlētos izdarīt savā brīvajā laikā, kur man ir ļoti maz, ļoti limitēts laiks, jo man ir tik daudz darāmā. Man ir darbs katru pirmdienu līdz piekdienu. Tajā laikā man nav brīvs laiks. Tad man ir pirmdienās un trešdienās, trešdienas vakaros man ir uh, basketbola treniņi, Un tas nozīmē, ka pirmdienās un trešdienās man praktiski nav brīva laika. Es atnāku pēc darba mājās, pāēdu un eju uz basi. Un, kad es atgriežos no baša, es notīros, kā jau zobus iztīru un tam līdzīgi, un eju gulēt, jo tad jau ir pus 12 un man nākošajā dienā ir darbs. Tā kā divas dienas nedēļā man izkrīt jau tās patās vien. Neko nevar izdarīt savā brīvajā laikā. Kā jūs varat iedomāties, otrdien, kas ir uh, diena pēc baša, man ir nogrums un man gribās atpūsties otrdienā. Tāpat ir arī ceturtdienā, tāpēc tās dienas mēs varam norakstīt. Un tajās dienās es vienkārši atpūšos, teiksim tā, skatoties kaut kādus video šovus, uh, varbūt arī uzspēlējot kādu spēli. Bet ir tikai piekdiena, piekdiena Un um, piekdienas, jā, es atpūšos no darba, jo ir tik uh, vesela nedēļa nostrādāt, un, un piekdienas vakars ir tas laiks, kad tev vajadzētu, principā, nedaudz atiet no darba, ne par ko nedomājot. Daži to dara ar draugiem, ejot uz bāriem un izklaidējoties tādā veidā, laikam jaunieši vairāk. Uh, bet es, nē, es kā jau parasti piesiežu pie datora, un tādā veidā uh, rodu sev izklaidi kaut kādu. Praktiski kaut kas līdzīgs, ko es daru otrdienās un ceturtdienās, kad man ir nogurums pēc baša. Pa, pa nedēļu tu vēl saplāno citas lietas, ko tev ir jāizdara sestdien un svētdien. Un tad viss tas sakrājās, jo jāsatiekas ar draugiem, jāsatiekas ar vecākiem. Un jāizdara kaut kādas lietas, nezinu, jānomaksā reicini, uh, jā, jāiziet uz veikalu kaut ko nopirkt, kaut ko, ko tu ikdienā nevar nopirkt, vai ne? Jā, to visu ir jāsaplāno, un tad sēdienās, svētdienās sanāk ļoti maz laika, vismaz man. Uh, bet varbūt nē, <laughs> varbūt es tā izliekos vienkārši, jo reāli es šodien paņēmu brīvdienu, kā jau es video sākumā teicu, un šodien ir piekdiena. Un Man ir diezgan daudz lietas, kas man ir jāizdara. Piemēram, man ir jāuzraksta vēstule draugam Austrālijā, uz kuru es jau neesmu, man liekas, divus, trīs mēnešus atbildējis, varbūt ilgāk, jo, redz, man nav laika. Labi, es sāku rakstīt vēstuli e, jau pagājušajā nedēļā teiksim tā, un vēl joprojām neesmu pabeidzis. Man tas aizņem laiku, jo es mēģinu izdomāt, kaut ko vērtīgu, ko rakstīt. Un tas viss tā kā ievelkās. Vēl, vēl es gribu uzrakstīt kādu scenāriju savam video, bet, bet tas arī ievelkās. Man vajag sestdienu, svētdienu, kaut kad brīvu laiku tajā, lai atrastu, nu, brīvu laiku uzrakstīt to scenāriju, teiksim tā. Un, protams, protams, man jau nav brīva laika. Nav brīva laika, viss ir ieplānots. Kaut kā sanāk sēdienās, sēdienās, pat, pat pēc tam, kad esmu saticies ar visiem, kuriem vajag, pat kad esmu kaut ko ieplānotu izdarījis, aizgājis uz veikalu, piemēram, nopircis, ko man vajadzēja, es apsēžos pie datora un uh, atkal izklaidējos nedaudz. Pat reti spēlēju spēles, ko man vēlētos darīt vairāk, vairāk spēlēt spēles, jo man patīk spēles. Un, ir ļoti daudz labas spēles, bet viņas visas aizņem tik daudz laika. Un man nav laika, vai ne? Bet ir piekdiena, brīva diena, šodien. Es domāju, es izdarīšu, es pabeigšu vēstuli, es domāju. Es domāju, ka es uzrakstīšu scenāriju nākamajam video, nevis šim video. Pārsteidzoši šis video ir taisīts bez jebkāda scenārija. Es domāju, ka es aiziešu uz veikalu, nopirkšu ēdamo, ja man ir aptrūcies ēdamais tagad. Un es domāju, es varbūt paeditošu kādu no video, kas man jau ir uzfilmēts un ko vajadzētu pabeigt. Bet vakar vakarā bija ceturtdiena, ceturtdienas vakars. Nu, un, protams, es atnācu mājās, bija noguris pēc iepriekšējās dienas, jau bija basis. Un tad es uh, izdomāju, ka es nu, izklaidēšos, protams. Paspēlēju spēles, paskatījos video, šovus kaut kādus. Pabeidzu vienu spēli. Jā, varētu uztaisīt video par to pat. Bet es to visu izvilcināju līdz kaut kādiem vieniem naktī. Un uh, Tas nozīmē, ka piekdienā, jeb šodienā, es piecēlos diezgan vēlu. Modinātājs man nozvanīja kaut kur ap desmitiem. Protams, es jau necelšos brīvajā dienā desmitos. Nu, tā kā tad, kad modinātājs nozvanoja, ne? Ir, ir tas brīdis, kad var pagulēt, vēl pavārtīties. Un ārā ir sūdīgs laiks, ir apmācies, ir lietus. Kāda vēlme man ir celties? Labi, es pavārtījos vēl, teiksim, līdz kādiem 11, nu labi, varbūt pus 11, varbūt es pārspīlēju. Bet atkal, kā, tas laiks pazuda nedaudz. Un tad es piecēlos, ieslēdzu datoru, sāku taisīt brokastis, tad es pāēdu, un tad vairākas stundas es pavadīju vienkārši pie datora, neko liederīgu nedarot. Jo, jo, jo man bija slinkums laikam. Es nezinu. Kas man kaiš? Kas man kaiš? Es paņēmu šo dienu, lai varētu izdarīt kaut ko liederīgu. Bet es, es neko nedaru ar to laiku. Es piesēdos pie datora, es skatījos video, jautrus video, protams, kaut kādas šovus YouTube, bet es neko nedarīju ar savu laiku liederīgu. Tas, tas jā, tas mani uzjautrināja, bet es es neko neizdarīju. Es neuztaisīju video, es neuzrakstīju scenāriju, es neuzrakstīju vēstuli. Es gandrīz nosēdēju visu dienu mājā. Vienkārši skatoties kādu šovu. Tas, tas ir vērtīgi pavadīts laiks. Galvenais, es to visu apzinos, es visu laiku par to iedomājos, ka ka man vajadzētu kaut ko darīt, ka man vajadzētu rakstīt scenārijus, man vajadzētu rakstīt uh, vēstuli, man vajadzētu izdarīt to un to un to. Bet es to nedaru. Kaut kā situācijā notiek tas, ka es, man ir laiks, un man to vajadzētu izmantot, bet es to neizmantoju. Nu labi, kaut kur ap diviem es izdomāju, ka es ielikšu veļas mašīnā netīro veļu, izmazgāšu. Ok, viss ir izmazgāts, vēl nav izlikts, un jau ir ap pieciem. Bet es vismaz esmu izmazgājis veļu. Un tad kaut kur veļu mazgājot, es biju domājis, ka es aiziešu uz veikalu ātri, sapirkšu paiku vismaz. Tad es varēšu ķerties citām lietām klāt. Bet, protams, es to izvilcināju vēl divas stundas un tad tikai ap četriem es aizgāju uz veikalu. Un pat tad, pat tā, tajā brīdī, kad es jau, nezinu, ap pusčetriem. Es jau domāju, varbūt es vispār varētu neiet šodien. Man it kā pietiek vēl ēdamais vienai dienai. Es visu varu izdarīt sestdien. Visu varu izdarīt sestdien. Kaut gan sestdien man ir basketbola spēle. Un ja man ir e, sestdienā basketbola spēle, tad es visu dienu norakstu uz to. Ka visu dienu man koncentrējās ap to un neko citu es tajā dienā iespies nevaru. Tāpēc jā, es, es to apzinājos. Es to apzinājos. Un pēc pusstundas es tomēr saģērbos un izgāju ārā uz veikalu. Jo nu, labāk jau tagad nopirkt, nekā gaidīt līdz sestdienai. Un tad e, nopirkt ēdamo un visu, ko man vajag. Un tad es arī eju uz veikalu un atpakaļ. Domāju par to visu, jo tas ir tas laiks, kad var apdomāt, tas ir tas, tas laiks, kad mani uh, Tas ir tas laiks, kad man uzmanību nenovērsa nekāda izklaide. Nu, protams, es klausījos mūziku, ejot, bet nu, izklaides līmenis bija tā kā minimumā. Un tas man atļāva domāt un apdomāt. Tad jā, es atkal sapratu, es sabesījos, ka, ka es neko nedaru. Ka man ir kaut kāds stulbais slinkums pielipis, kas man ir vienmēr bijis, par ko es vienmēr kā cīnos. Un tas ir rīktīgi besīgi, jo man liekas, ka es kontrolēju par savu dzīvi, man liekas, ka es kontrolēju par eh, daļu savām jūtām un eh, to, ko es daru, kā es pavadu savu laiku. Bet izrādās, ka varbūt nē, varbūt es tomēr tik labi nekontrolēju, jo es zinu, ka man ir jādara lietas, bet es tās nedaru, jo man ir kaut kāda iekšējā sajūta, iekšējā domāšana, kad es redzu izklaidi, man tas pavisam novērš no visiem darbiem. Protams, darbā es strādāju normāli, lai gan arī izklaide ir pieejama darbā. Bet kaut kā mājās, kad, kad man pašam sevi ir jāpieskata, tā kā es esmu atbildīgs tikai par sevi un uh, mani darbi nevienu neiespaido. Man nav YouTube kanāls, kur ir, eh, nezinu, tūkstošiem skatītāju, kuri ir sagaida kaut ko no manis. Nē, man ir YouTube kanāls, kur ir 26 subscriberi, viens no kuriem esmu nu, es pats, viens no maniem kanāliem. Tā, lai es redzu, vai vispār mani video parādās subscription boxā. Tā kā uz mani neviens nepaļaujās tādā ziņā un, un man nav tās sajūtas, ka man vajadzētu priekš kāda cita kaut ko darīt tajā brīdī. Varbūt, ja man būtu, varbūt tad arī es to darītu darīt tās lietas, kas man vajadzīgas. Bet, bet nu, atkal ir konflikts, jo es nevaru uzrakstīt, es nevaru pabeigt rakstīt to vēstuli draugam Austrālijā, kurš jau gaida manu vēstuli vairākus mēnešus. Tā kā šī doma varbūt, šī teorija varbūt arī atkrīt, ka, ka man ir vajadzīgs kāds cilvēks, kurš uz mani paļaujas, lai es kaut ko izdarītu. Varbūt pat nepietiek ar to, ka kāds uz mani paļaujas. Es laikam pats uz sevi arī nevaru paļauties, jo es apzinos un es nedaru. Tādās situācijās es nesaprotu, kas notiek manā galvā. Man it kā patīk rakstīt vēstules. Man patīk padomāt par citu cilvēku, man patīk sarunāties ar viņu. Kaut kā es, es, es nevaru. Es nevaru tam atrast laiku. Es pat domāju, šo sestdienu man būs basketbola spēle. Es domāju, ka tā būs mana pēdējā basketbola spēle, jo es domāju, pamestu beidzot to līdz galam. Es neredzu to jēgu un es gribu vairāk, lai man būtu brīvs laiks, lai es varētu darīt vairāk lietas, lai es varētu rakstīt scenārijus, lai es varētu paveikt visu, ko es gribu, lai es varu izdarīt visu, ko es varu izdarīt arī citā laikā, bet es nevaru saņemties. Pļāv viens. Viena mana vecā kolēģa, eh, projekta vadītāja, man mēdza teikt, ka situācijās, kad, eh, tad, kad es sāku izteikt pretenzijas, ka man eh, besī kaut ko darīt, vai ka man ir grūti kaut ko izdarīt, vai ka kaut kas ir neiespējams, kā klients to vēlas, tad viņa man mēdza teikt, saņemies, Herbert, saņemies. Un tas tas, tas, tas kretinēja ārā man, tas, tas nenormāli man besīja ārā. Un tas, man liekas, e, varētu izbasīt jebkuru. Jo tā nav atbilde uz problēmu, tā nav atbilde uz manām sūdzībām. Tas neko neatrisina, tas vienkārši man pasaka, saņemies. It kā, it kā tā bija mana problēma. It kā visa mana vaina bija tajā, kas nebija saņēmies. Tagad tā domājot, ka es varbūt, varbūt man vajag saņemties. Varbūt tā ir mana problēma īstenībā dzīvē, ka man vajag saņemties. Ka man vajag saņemties, pārvarēt to slinkumu, kur es jau nezinu, cik gadus mēģinu saņemties un pārvarēt. Un... Bet apziņa par to man ir. Bet es neko ar to nevaru izdarīt beigu beigās. Es cenšos, bet es nevaru. Mans slingums pat ir tik liels palicis, ka esmu izdzēsies no vairākiem iepazīšanās portāliem. Jo tas ir laikam vienīgais veids, um, kā es varētu dabūt randiņu un kā es varētu dabūt meiteni. Galu galā man tas nesanāk. Skumjākais ir tas, ka es zinu, ka attiecības ir vienīgais veids, kā es varu būt laimīgs savā dzīvē. Jo es esmu bijis laimīgs savā dzīvē. Tagad es neesmu. Iepriekš es nebiju. Bet, kad es biju attiecībās, es biju, teiksim, laimīgs. Labu laiku es biju laimīgs. Un pirms tam es nezināju, vai es varu būt laimīgs. Tāpēc tas, ka es sevi sāku limitēt, tas, ka es izdzēšos no šiem iepazīšanas portāliem, tas nozīmē, ka es esmu, ka es esmu sācis vismaz padoties uz to cerību, uz, uz cerību uh, būt laimīgam atkal. Tu saproti, vai ne, cik tas ir stulbi. Es reāli necenšos vairs būt laimīgs, man ir slinkums būt laimīgam. Man ir slinkums. Tas ir tik grūti. Es labāk būšu nelaimīgs. Es būšu neapmierināts ar savu dzīvi visu laiku. Es vairs, vairs necentīšos būt laimīgs. Man ir, man ir reāls problēmas. Reāls problēmas. Visas manas problēmas ir galvā. Es tās nevaru atrisināt. Citiem problēmas ir ar dzīvi, citiem ir problēmas, viņiem ir nabadzība, viņiem ir, nezinu, karš citās valstīs, man ir problēmas galvā. Un es par tām sūdzos jums. Šito video skatās varbūt kādi simts cilvēki. Un vispār ieklausās tajā varbūt kādi 15. Un es sūdzos par manām problēmām galvā. Kas nav, tas, tas ir stulbas problēmas. Bet nu, tā šī sērija saucās, šī sērija saucās pa domai. Un tas ir to, ko es domāju. Tā ir viena no manām domām. Tā ir doma, kurā ir vairākas domas. Tā to stulbi var aprakstīt. Bet, nu, es esmu atnācis mājās, ir pieci, varbūt jau seši, jo es sāku šo filmēt piecos laikam. Tā kā man, man vēl ir laiks kaut ko izdarīt. Man ir laiks pabeigt vienu no scenārijiem. Man ir laiks pabeigt editot video. Bet vai es to izdarīšu? Es vairs neticu. Tagad es esmu apņēmies to darīt beig beigās vai es to izdarīšu. Jo es ieslēgšu to datoru. Es ieslēgšu kādu video, skatīšos kādu šovu, es uztaisīšu ēst, skatīšos kādu šovu. Un tā man tas laiks paies. Man nav laika. Es beigšu spēlēt basketbolu. Kā tad man parādīsies laiks, vai ne? Man trešdienās Man pirmdienas būs brīvākas, man trešdienas būs brīvākas, otrdien, ceturtdien es nebūšu tik noguris. Es atradīšu jaunas attaisnojumus. Es atradīšu jaunas attaisnojumus nebūt produktīvam, nebūt kre kreatīvam. Es atradīšu attaisnojumus darīt pilnīgi neko liederīgu. Bet vismaz tagad es daru kaut ko liederīgu, vai ne? Es tagad taisu video. Jā, tas ir kaut kas. Tas arī viss no manis laika. Лист розманий.